سلاوی خی گەورە لە گرشتان بینەران و خۆشەویستانی کەناڵەکەمان لەم کوتە یدیۆیدا باسی وڵاتی چیتان دەکەین بەڵام تکایە بەگ لەوەی دەست بە یددیوکە بکەین لایک بکەن و سبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن فەرمونون با دەست پێ بکەین چیچان یان چیچانیا ناوچەیەکە بەشێکە لە رووسیا کە دەکەوێتە باکووری ڕۆژاوای هەرێمی قەوقاز چیچان زۆر جار بە کۆماری چیچان دەناسرێت لەبەرەوەی خاوەنی فیدرالین لە رووسیا چیچان ڕووبەرەکەی 15 کیلومتر دووجار سیتانیەکان زمانی خۆیان هەیە و کە پێی دەڵێن سیتانی هاوکات بە زمانی ڕوسیش دەدوێن. شاری گرۆزنی بە پایتەختی سیتان ناودەبرێت. ئاینی ئیسلام لە سیتان ئاینی یەکەمە. شەی سیتان و ڕوس کێشەی سیتان مێژوویەکی درێژی هەیە ئەوەش لەوەوە هات کە لە ساڵی 1722 ڕوسیا دەستی کرد بەسەر بەشی باکووری قەفقاسیان گرت. لەو کاتەوە خەباتی چەکداری دژی ڕووسیا سەریهەڵداوە. سەرباری ئەوەی زۆر جار خەباتی چەکداری چیچانییەکان تێکشکاوە، بەڵام هەرگیز دەسەڵاتی ڕووسیایان قبوڵ نەکردووە. نەیانهێشتووە ڕووسەکان بەشەکەیان کۆنتڕۆل بکات. لە ساڵی 1994 دا لەو کاتەی هێزەکانی ڕووسیا چوونە ناویەوە، شەڕەکە دوای دوو ساڵ بەردەوام بوو، بەڵام دوایی ئاگربەست ڕاگەیەندرا، لەگەڵ ئەوەشدا لە پاییزی ساڵی 1999 دا جارێکی دیکە شەڕەکە بە قورسی دەستی پێکردەوە. بە تێپەڕبوونی کات شەڕەکە خاوبوونەوەی بەخۆوە بینی، لە ئێستادا کوشتن و توندوتیژی هێشتا بەردەوامن و، سنوورەکانی چچانیستان تێپەڕاندووە و کە بەم هۆیەشەوە چەکدار و شۆڕژگێرە ئیسلامیەکان بوژاین و بینەرانی خۆشەویست ئەگەر ئەم ڤیددیویتان بەدڵە لایک بکەن و سەبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن و بیری بۆچوونی خۆتان سەبارەت بە چیچانستان بنووسن